She asked me to gather all of the rings and bring peace back to Elios. It Takes Two launches on the Nintendo Switch system November 4th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. What ancient rituals will be revealed? Fatal frame, mask of the lunar eclipse, accessories, and special outfits. Mm. Ahí va la sexualización. Está bien, Nintendo. También ya entraste en eso. Wave 2 of the Xenoblade Chronicles 3 expansion pass launches bla, bla, bla, bla. Voy a subirle, ¿no? Yo creo que está muy bajito. Bla, bla, bla, bla, bla, Ah, creo que está mejor. Get drawn ah, ¿qué es eso? you'll <laughs> Calamardo, ¿por se viste como calamardo? Oh, se puso color rainbow. <gasps> ¡Qué bonita animación! Ein Jojo Bisari Adventurist. かほどにも聞かんわいお前はもう死んでいる何そうは巧みでひぜぶ Will, Dad is going to kill you. お前はもう死んでいる何 Oddballers, Finji. <gasps> Ay, qué bueno que ya pusieron esta en la Switch. Está bonita, esta sí está bonita. Un indie. After nearly Story of Season. Oh. Bueno. Es como un Stardew Valley. <laughs> ya se convierte en un estándar ese juego. O este. ¿Cómo se llama el otro? De Moon. Harvest Moon. <gasps> La gente se vuelve más grande. Oh. Ah, eso está chido. O sea, mueres. Ay, Dios. Como que me dio cosa esto de... Y se, vuelve más anciana. Splatoon. Listen up, it's going down. Splatfest. <laughs> <laughs> Ay, ya lo quiero. Ay, Dios mío. Gear, grub o fun. Ah, está padre su casquito. Pero es su cabello, ¿no? <laughs> A la madre. A ver, algo, importante, algo importante. Square Enix. Ay no. Dragon Quest. Nah. ¿Cuál es este? ¿Es el que salió en la 3DS? Ah, Octopath. ¿Traveler 2? Ah, ah eso está chido. ¿Ah, ¿El febrero? 24 de febrero del 23. Bueno, bueno. Como el de 3DS. Ah, se parece como el de 3DS. Ah, no. Pero se parece mucho a un juego de 3DS que sale hace mucho. Como el estilo. Bueno, bueno. Vamos a poner que ando en vivo. Ah, pero solo Final Fantasy. ¿Por qué no traen Dragon Quest? Ah, online. Ah, eso sí está chido. Ah, el nuevo juego de Tactics de Ubisoft, ¿no? Bueno, bueno. Ah, canijo. Sí se ve bien RPG. Pero ojalá no dejen abajo el Mario Luigi RPG por hacer esto. No ha salido ningún Mario Luigi RPG, ahorita que lo pienso. Ah, Run Factory. Órale. Es un juego RPG muy antiguo. Bueno, más o menos, no tan antiguo, pero Está chido que lo pongan en la Switch. ¡Sí, Chicaro. Ah, qué bonito. Ya, ya ando. Me lo va a comer, me lo va a comer. Mario Party. Ah, está chido. Mario Party 2. Ah. Mario Party 3. Mm, todos los Mario Parties. Ya se tardaron para mejorar esa cosa, el expansion pack. Mm, el Smash. ¿El Smash? ¿Metroid? Ah, 007. Es que apareció aquí en la costita de Metroid, entonces es como... ¿Qué? <laughs> ah, está chido el 007. Pero... ¿Con online? está chido eso. ¿Por qué tiene el mismo logo que Octopath Traveler? <gasps> ¡Factorio para Switch! ¡Ah, qué chingón! ¡Qué juego! Hace mil años en la Steam y apenas llega acá. ¡Qué chingón que va a llegar! No manchen, sí, sí, sí. Si no juegan este juego, jueguenlo. Es un muy, muy, muy buen juego. Si quieren ahorita, después de estar acá, puedo estar en vivo jugando un ratito, les enseño o algo más. Ivy, Esto parece un juego de RPG Maker. Ah, se ve bien, se ve bien. Ah, la máquina se ve muy creepy. Ay, bien. Mario Strikers Battle League, where eight players locally on one eh, system bueno, nunca lo jugué, dicen que estaba muy chido, pero... ¿Es este un juego de... ¿No es hasta que se parece a el Legend of Zelda? Ah, no. <laughs> Pensé que era el juego esto que se parecía un chingo al... Este... Al de Breath of the Wild, pero es gratuito. <laughs> los... A ver, a ver. Ay, ¿por qué tantos de Mario Kart Tour? Bueno, es que tienen un chingo. Como no ponerlos, ¿no? Es como... Es obvio, los pones gratis y ya. Pero de los viejitos... ¡Ay, es el de Nintendo DS! ¡Ah! <laughs> No manches, lo quiero. Wow. No manches, sí. ¿Ese cuál era? Ese, era también en uno de... ¿Uno de Wii? creo que era uno de Wii. Ah, eso está chido jugar online con otros ocho fulanos. Está bien, está bien, está bien. Un special guest. ¡Ah! ¡Miyamoto! Dios. ¿De la película? ¿De la película? Los güeyes que hicieron Minions van a ser la película esta de Mario. Ah. O sea, si van a hacer un nuevo Pikmin, ¿no? No solo nos van a poner Pikmin Bloom y ya. Ah, yo sí lo jugaba bastante, pero ya después ya no. Los pues, X era muy... Ay, Miyamoto, ya... Nadie va a jugar ese juego ya. Déjalo. Mejor preocúpate por otro juego. Como que Pikmin Bloom para celular. Ah, oh, no, Pikmin 4. No me... Desde Wii U que no hace otro Pikmin el cabrón. Ay no. Sí, bueno, tiene que ser Pikmin 4, ¿no? no ya, ya dijiste Pikmin Bloom, está bien. <laughs> Qué chingón. 2023. Ah. No, Dance Dance Revolution y toda esa cosa. No, ya. ¿Cómo se llama este? ¿Danceverse? ¿Qué es esto? está bien, está bien. Sí me la pasé bien jugando esas madres. Está bien, está bien. Mientras no cobren así como un chingo. Harley Quinn. Este todo el mundo hace juegos de granjitas. Ay, ya párenle, hagan otra cosa, está bien. Ahí está, Bayonetta 3. Al fin, a ver. No veo que sí, Bayonetta 1, Bayonetta 2. En el 2 fue para salvar a su mejor amiga, en el 1 para recobrar su memoria. Y en el 3 dice... Salvar al mundo. Bueno. O sea, puedes jugar con ellos. ¿Ya en octubre? Ah, eso está chido, eso está chido. Ah, un tráiler con más gameplay ahorita acabando esto. Hay que verlo, hay que verlo. Danganronpa? Bueno, de los creadores de rain. Inigami, the spirit haunting him after their pact. Shinigami? Ay Dios, estos japoneses y sus... <sighs> Bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es ese personaje? ¿Qué pedo? Para pues, chavos, ¿no? Para niños, no para... Hasta vas a jugar, no vas a hacer otra cosa, ¿qué pedo? Ah, mira, el nuevo Resident Evil para Switch. Se tardaron un chingo, man. Ay, qué pedo. Mm, qué tan mal estará ese, esa cosa de Cloud Version. Ah, como que no me late del todo. Creo que este juego ya lo había visto. Como que era súper, súper detallado en hacer una forma de pelea así bien, bien, bien detallada. Ninja Gaiden. Pensé que era este famosísimo que hace este tipo de juegos. Endless Dungeon de Sega. Ah, Tales of Symphonia. Este salió para la Play 1. Ah, está chido, está chido. ¡Oh, yikes! ¡Ay, Zorro! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah, Kirby! ¡Ah! Ay, el rey DD se ve raro. ¿Return to Dreamland? ¿El de la Super Nintendo? ¿O cuál era el Return to Dreamland? Ah, está bien chido el Rey DDD. <laughs> sí, es el de Super Nintendo, ¿no? ¿Mecha? Ah, qué chido, jueguitos chiquitos de Kirby. <gasps> Ah, no, el de Super Nintendo era el Superstar. ¿Cuál es este? Deluxe. Tengo que investigar. A ver. begin to Dreamland. Ah, el de Wii. Vaya entonces, Koizumi. Un tráiler nuevo. A ver, a ver. Koizumi. A ver, algo de Zelda, para que no nos vayamos así. Ah, mira, sí. Aparecer Ganondorf. Los villanos, ahí está el héroe. Y varios héroes atrás. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Nada de voz. Ahora sí va a chillar otra vez Zelda como en el principio de la Switch. Ah, mira, está Zelda. <laughs> Corre bien raro. se ve bien chido el juego, qué onda. El dragón ese, ¿qué onda? Tears of the Kingdom. Ah, no tenía nombre. Ok, las lágrimas del reino. Bueno, y eso fue todo.